သိလို့စိတ်စူးစမ်းလို့စိတ်ပြင်ပြတဲ့လူတွေဟာအမြဲတမ်း active ဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းတက်ကြွနေတယ် ပြောချင်တာလေးကကျွန်တော်တို့ curiosity ပေါ့နော် curiosity ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိလို့စိတ်ပြင်းပြတဲ့ဥစ္စာပါသိလို့စိတ်စူးစမ်းလို့စိတ်ပြင်းပြတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ curiosity လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာအဲ့ဒါနဲ့မီ information တွေကိုသိနိုင်အောင်စူးစမ်းနိုင်အောင်အတွက်ဒီဘုနက curiosity စိတ်ရှိတဲ့ အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးစေချင်ပါတယ်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီအပိုင်းလေးကိုပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့လူမှုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတီထွင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာလည်းဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်နဲ့တီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေရှာလိုတဲ့ကိစ္စတွေလူမှုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာစုံစုံလင်းလင်းဆန်းဆန်းပြပြတွေထွက်ရှိလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိလိုစိတ်စူးစမ်းလိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့လူတွေဟာအမြဲတမ်း active ဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းတက်ကြွနေတယ်သူတို့မှာကဖြစ်နိုင်ကြရာဘာရှိလဲဘာရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့အမြဲတမ်းသိနေကြတာဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်ကဘာဖြစ်နိုင်စရာရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ကတခြားဘာဖြစ်စရာရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်နိုင်စရာရှိသေးလဲဆိုတော့သိလို့စိတ်စူးစမ်းလို့စိတ်တွေပြင်းပြတဲ့အတွက်သူတို့က problem solving skill တွေကပိုကောင်းတတ်ကြတယ် ပြဿနာတစုံတရာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့တွေဟာတခြားလူတွေထက်ပိုပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာမှုအားကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့စီရတဲ့အဖြေတွေကအများဆုံးထွက်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်မှာဒီကမ္ဘာမှာ အပြောင်းအလဲတွေကို ကိုကအမီလိုက်နိုင်ဖို့အတွက် problem solving ကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်တီထွင်ကြံစမှုတွေမှာသူများထက်တာလွန်နိုင်မှုတွေရှိနေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ curiosity ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ပေါ့နော်မျက်လုံးတွေနားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တကားတွေဖွင့်ထားမယ်တကားတွေဖွင့်ထားပြီးတော့တိလို့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့ပြင်ပြဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လမ်းလုံးမယ်ကိုမသိသေးတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့လမ်းလုံးမယ်ဟောကိုသိပြီးသားကိစ္စတွေဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကဟောင်းနှမ်းသွားပြီအာ update မဖြစ်တော့ဘူး ဒီရတဲ့ခင်မမီတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေအယူအဆတွေတည်ထားပြီးသားဥစ္စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အန်လန်းလုပ်လိုက်တော့မယ်ပြန်အန်လန်းလုပ်လိုက်တော့မယ်နောက်ထပ်ရှိနေပြီးသားဥစ္စာမှလည်းသိပ်ပြီးတော့ upgrade သိပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်း upgrade ကျွန်တော်တို့ထပ်လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့လေ့လာစရာလိုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကလည်း relan ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ relan လုပ်မယ်ခုနက upgrade တွေလုပ်မယ်ခုနကခင်မမီတော့တဲ့ဥစ္စာတွေကို unlan လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိလိုစိတ်တွေကအပြန်လှန်ပေါ့နော်တိလိုစိတ်တွေကပို့ပြီးတော့ပြင်ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိလိုစိတ်စူးစမ်းလိုစိတ် ပြင်းပြခြင်းဟာဘလို့ကောင်းမွန်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုတရစ်သေးမမှတ်စေချင်ပါဘူး။ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါမှန်နေမှာပဲလို့အမြဲတမ်းမတွေးဘဲနဲ့ဒီဟာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာစူးစမ်းဖို့အမြဲတမ်းပြင်းပြနေစေချင်ပါတယ်။အဲ့လိုပြင်းပြနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မေခွန်းမေးတတ်တဲ့အကျင့်တွေအလေးအထားတွေရှိလာပါမယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့ seminar တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်ခန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိတဲ့ဟာတွေကို မေးစေချင်ပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကိုသိချင်တဲ့ဟာကိုစူးစမ်းလေ့လာမှုအကောင်းကောင်းနဲ့မေးစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့စာပေတွေပေါ့နော်မတူညီတဲ့စာပေအမျိုးမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖတ်တာလဲဆိုရင်မတူညီတဲ့စာပေအမျိုးမျိုးကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓတအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်ရနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ဒီခေတ်ဒီခါမှာပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ curiosity ပေါ့။ဒါကအသိလိုစိတ်စူးစမ်းလိုစိတ် ပြင်ပြပါတိလိုစိတ်စူးစမ်းလိုစိတ်တွေနဲ့လောက်ကြပါအမြဲတမ်းမေးစရာရှိတာကိုမစုံမနစ်ပဲနဲ့အာမနာပဲနဲ့ကျွန်တော်မေးစီခြင်းပါတယ်အာစူးစမ်းလေ့လာစီခြင်းပါတယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဒီ curiosity ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် thank you CFM caring for well-being